Alors ici, sur les, projections financières, généralement c'est un compte de résultat, c'est euh, aussi une, je dirais une balance de trésorerie sur la première année. Hein. Euh, il n'y a pas forcément, euh, pas forcément le retour, mais ce qui est important de voir, c'est que vous ayez une bonne idée sur le service ou le produit, votre proposition de valeur, à combien finalement vous la vendez, D'accord euh, Combien de clients vous allez, vous allez pouvoir toucher qui vont vous acheter votre solution pour que vous, pour que vous arriviez à, monter votre chiffre d'affaires, ce qu'on appelle en, bottom-up. C'est-à-dire que j'ai tel produit, je vais le vendre tant, je devrais avoir tant de clients la première année, tant de clients la deuxième année, tant de clients la troisième année, et là vous montez votre chiffre d'affaires. Et évidemment, vous avez beaucoup... Et comme ça, on peut voir un peu si c'est viable. Si vous faites du top-down en disant c'est un marché de tant de, milliards, un peu comme on fait, comme font les, sociétés de, consulting, c'est tant de milliards, il faut prendre 2%, euh, ça vous met des... On aura plus de mal à vous croire. D'accord Donc, vraiment là, encore une fois, c'est le côté effectuation. Voilà, je vais faire ça, ça va me coûter tant, je vais le vendre tant, j'aurai une marge de temps, je vais avoir tant de clients, ça me fait un chiffre d'affaires de temps, et à partir de là, ben voilà quelles vont être mes capacités de financement, voilà quels vont, être mes besoins. Hein. si j'ai des besoins, dans un premier temps, on a plus, plus, on a plus euh, euh, affaire à des besoins. Et, ça, vous arriverez à convaincre, vous arriverez à convaincre parce que ça montre que vous avez finalement une approche, une approche qui, est claire, qui est construite et que vous maîtrisez un minimum les différents éléments euh, qui vont faire en sorte que les gens euh, adhèrent, euh, adhèrent, adhèrent à votre idée.